से क्यों डरता है दिल प्यार हुआ इतना हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल इसे क्यों डरता है दिल प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर अश्लील गाना नहीं फील गाना है बड़ा हुआ भी जैसे चल बदन में अब फील लाना चिल्लाना बंद कर दी नहीं मैं जा रहा हूँ डीप उसके प्यार में कहती है कि सुनती है संगीत मेरे हाँ, हाँ मजा आ रहा है अब लगाने में बैग तेरे साथ बैग तेरे साथ सब कुछ शेयर करूँगा हाँ, मैं आजा मेरे पास तेरा ही है सब कुछ तू बन गई है घास फूको घास करो पास मेरा सास तेरे पास एहसास का ये पल बड़ा खास मखमली गड्ढे पे हाथू और मैं टल्ली और सबकी उदास वो कर शॉपिंग पॉइंट हम अभी बैठा मस्ती में खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती में baby I you fine sip करूँ वाइन तू तो इतनी हॉट है मैं क्रॉस करूँ लाइन वो करना कभी ग्राइंड मैं भी बैठा मस्ती में खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती में baby I you fine sip दिल क्यों डरता है दिल करता है बोले तो अपना होड़ पर सूट किधर गिरेगा धन लगे मन अंधेरे कौन सा पैसा सब एक साथ एक जात नो बात नो गात तो लात तेरे पेट बेटे की जड़ी जलेंगे तेरे भाई ना मेरे को ना नहीं ये मेरे को फिर भी समझ सकता तेरे को देखो कैसा को मेरा वॉइस नहीं है